That you will have to ask USAID. бирге окуйбуз долбоору юсаиддин эң чоң долбоору болуп эсептелет кыргызстанда бир миң үч жүз элүү бир орто мектеп менен иштешебиз биз бул жылы долбоордун натыйжасын бааладык жыйынтыгы жакшы андыктан дагы бир жыл улантылат бул долбоор китепти түшүнүп окуу тез окуу туура окуу боюнча ыкмаларды жайылтты ата энелер менен мугалимдер балдар менен чогуу биргеликте китеп окуп жатышты беш компонент боюнча окуду окуп үйрөндүк да анан ошол беш компонент боюнча кайра окуучуларга башталгыч класстын окуучуларына сабак өттүк беш компонент болгондо э, тамгаларды таануу алфавитти үйрөнүү э, сөз байлык окуп түшүнүү компоненттери боюнча окуп үйрөндүк э, жана хор менен айттыруу жакшы ролдоштуруп аткаруу ролдоштуруп жомокторду ролдоштуруп аткартуу дагы балдарга аябай жакшы жыйынтык берди да